It's crazy. Ooh, that is co użytkownik. Masz nowy prezent. Yay! Yay! Będzie granie! Ha, ha, ha, ha! naprawdę bycie tym złym